J'ai développé deux interfaces graphiques. Le premier est pour l'utilisation quotidienne. Il euh, contient un, un viseur ressource C'est pour la sélection du compte dont notre hardware est connecté. Un numérique control ou dial. C'est pour entrer notre consigne pour le cerveau. Et euh, si on veut Envoyer notre commande, on clique sur le bouton requête Servo, euh, un string to LCD. Si on veut afficher euh, un string spécifique sur notre LCD, puis euh, on clique sur le bouton Send to LCD. Le deuxième interface graphique, il est utilisé pour le test il contient plus de contrôle qu'on voudrait pour varier la vitesse de la communication et le millisecond multiple pour euh, varier le weight. C'est notre euh, bloc diagramme. Notre consigne varie entre moins 90 et plus 90 degrés et euh, le T-on du signal de contrôle varie entre 1 millisecond et 2 millisecondes. Donc, euh, je veux euh, changer mon intervalle de moins 90 plus 90 vers le 0, 1. D'où je vais euh, additionner plus 90, puis je vais diviser sur 190. Donc j'obtiens une valeur entre le 0 et le 1 je vais diviser sur euh, le période d'instruction en secondes. C'est le 4 sur le 20 MHz, 20 millions. J'obtiens le nombre des instructions par seconde. Je vais diviser par 1000. J'obtiens le nombre des instructions euh, par, par milliseconde. En fait, ce nombre varie entre le 0 et le 5000. J'additionne euh, une autre 5000 euh, car euh, mon tion ne varie pas entre le 0 ms et le 1 ms mais plutôt entre le 0 ms et le 2 ms. Je fais le round to nearest pour avoir un entier, puis je fais la division euclidienne par 255, donc le L'option de cette division euclidienne va être le CMD-CMD, le CMD count. Et le reste va être, et le 255 moins le reste va être le euh, CMD timer. J'ajoute un, caractère start. puis euh, je fasse euh, l'LCD par euh, le caractère 13. C'est le retour à la ligne. Ensuite, je vais afficher sur euh, l'LCD l'angle euh, de rotation du euh, cerveau. Donc, je vais convertir la consigne vers un string que je vais l'envoyer vers le pic. En exécutant ce code, j'ai constaté qu'il y a quelques bugs de synchronisation entre le PC et le pic. Donc j'ai ajouté cette euh, séquence structure telle que dans la première étape, je vais faire une attente de 250 millisecondes. La valeur 250 millisecondes est obtenue en variant le mes multiples dans le test VI. Enfin, nous allons faire une simulation de notre projet. Tout d'abord, je vais créer deux 132 virtuel par le virtual euh, serial port driver Ensuite, ensuite j'affecte le com2 au fichier ISIS Baudrite 9600, 9600. Il faut avoir les mêmes euh, configurations dans le côté Edis et le côté Labio. Run. De même. Euh, je sélectionne le com 1 et je fais run Santo LCD à rotate c'est le 0 degré 56.